好啦，七點零 congruent triangles，咁呢個咧就係一個比較難啲嘅 chapter。咁記住咧，同學哋要先知道咧，congruent triangles 有五個 condition：S S S、A S A、A S、S A S、R H S。咁特別留意啊，就係 congruent triangle 嘅 condition 咧，啲字母嘅 order 係十分之重要。譬如呢個 A S A angle side angle，相等嘅 angle，相等嘅 side，相等 angle。譬如如果要夾住。 A A S 就唔一定夾住個 A A S 啊！咁呢個係要跟一個次序嘅，但係冇 S A A。咁另外你個 case 咧就 S A S 啦，就都係夾住㗎，即係一個相等嘅邊角邊咁咧夾住，亦都一個 congruent 嘅條件。咁最後尾個 R H S，咁呢個咧就係 right angle 啦，hypotenuse 斜邊。嗱，留意呢個斜邊啊，必須要有 S 就係其中嘅邊。咁當然啦。 RHS 唔代表咧，一見到 right angle 就一定用 RHS 嘅，有陣時咧有直角唔代表一定要用呢個原因，因為將呢個 check check，究竟有冇埋佢 H 同埋有冇個 S。咁比較最簡單直接咧，就係三條邊一樣嘅 SSS 咧，就係 side side side。咁如果我哋能夠證明到兩個 triangle 係 congruent 嘅時候咧，譬如 A B C congruent t X Y Z 咧，咁我哋就即刻有兩個結論。第一，嗰啲 angles 咧。 一樣個原因，我哋要寫低佢 corresponding angles congruent triangles。咁另一個咧就係佢哋嘅對應邊係一樣嘅，譬如呢個 A B 就 X Y，B C 就 Y Z，C 就 Z X。我哋就話咧，呢個原因係 corresponding s i z e congruent triangles。咁所以咧，我哋做好條數個程序都係咁樣嘅，先用呢五個原因去證明咧，啲三個人係 congruent 先。 跟住引申呢兩個結論啦，corresponding angles 係一樣，或者 corresponding size 係一樣。